यह मेरा सौभाग्य है कि घमासान डॉट कॉम में मुझे आने का अवसर मिला आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मैंने कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ यह मेरा सौभाग्य कि मैंने यहाँ लिखना शुरू किया और यह लिखना मैंने जब बॉम्बे सेंट्रल से मैं इंदौर के लिए चल रहा था तो ट्रेन में मैंने लिखने की शुरुआत करी और पहली रचना जो मैंने लिखी वह आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ वो गुरुवर्ग को अर्पित करते हुए वहां से मेरे कवि का एक उदय हुआ अंदर से संचार हुआ और यह लिखने का मेरा क्रम जारी रहा आपके सामने प्रस्तुत है गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ इसकी धुन भी मैंने बनाई है आपके सामने रचना पेश कर रहा हूँ गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ गुरुवर तुम्हारे चरणों में शिष झुकाने आया हूँ कर कर वंदन में तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ तुम ही रक्षक इस दुनिया के मैं तुमसे मिलने आया हूँ तुम ही रक्षक इस दुनिया के मैं तुमसे मिलने आया हूँ गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ दुनिया के हो तुम रखवारे तुमसे सहारा लेने आया दुनिया के हो तुम रखवारे तुमसे सहारा लेने आया गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ तुम ही सागर इस जहाँ के तो गगरी भरने आया हूँ तुम ही सागर इस जहाँ के गगरी भरने आया हूँ गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ करते हो उजियारा दिलों में तुमसे ज्योति लेने आया करते हो उजियारा दिलों में तुमसे ज्योति लेने आया गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया करते हो उजियार दिलों में तुमसे ज्योति लेने आया करते हो उजियार दिलों में तुमसे ज्योति लेने आया गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ तेरी दुनिया में सब अप तुझको याद दिलाने आया तेरी दुनिया में सब अपने हैं मैं तुझको याद दिलाने आया हूँ तेरी दुनिया में सब अपने तुझको याद दिलाने आया गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ नैन तुम्हारे हैं कजरारे ये कविता पंक्तियां उठाइए वहां से जब बाके बिहारी के मंदिर में बार बार पर्दा डलता है और कहीं प्रभु आपके साथ नहीं चले जाए वहां से ये पंक्ति मैंने उठाई है नैन तुम्हारे हैं कजरारे नैन चुराने आया हूँ गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ राष्ट्रीयता के ऊपर भारत माँ के वीर सपूतों भारत माँ के वीर सपूतों नतमस्तक होने आया हूँ गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ कर कर वंदन में तुम्हारा कर कर वंदन में तुम्हारा सब अर्पण करने आया हूँ